ဆရာတို့ရဲ့ presentation နဲ့ဝေးတာတော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီဆရာ။ဒါတော့ဒီနေ့ပြန်တွေ့ရတော့ဆရာတို့ရဲ့စင်လာတိုင်းပေါ့နော်။ဘသူ genesis ကနေစပြီးတော့နောက်ဆုံး management အထိကျွန်တော်တို့ clinical မှာဒါပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတဲ့ symposium တခုကိုနားထောင်ရတာအများကြီးလဲ information ရပါတယ်။တကယ်ကိုအစီနှစ်ပြေဝပါတယ်။တော့ဒီ NFLD ကဟိုးရင်တော့အထက်ဆိုင်ဆရာ concept ရဲ့ changes တွေတော်တော်လေးပြောင်းသွားတာကိုကျွန်တော်သတိထားမိပါတယ် တော့ဒီ information တွေကိုဆရာတို့အားလုံးစုံစုံညီတက်ညီလက်ညီပေါ့ပေးသွားတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဝင်တာပါတယ် appreciate လုပ်ပါတယ်တော့ဆရာဆွေးနွေးလို့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အထက်မှာပါတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒါတစုတဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးတတိုင်းပြည်လုံးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ preventive aspect တွေမှာဒီ physical activity စီကတော်တော်ပါပါတယ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုနောက်ပိုင်းပေါ့လေတော့အခက်အခဲတွေကတော့အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေရလေးကိုတင်ပြခြင်းတာပေါ့လေအဲ့တော့ဘယ်နေရာ diabetes ဆိုကြည့်လဲ physical activity ပါတယ် exercise တွေပါ NCD ကြည့်လဲဒါတွေပဲ hypertension ကြည့်လဲဒါ liver side ကကြည့်ရင်လည်းဒါတွေနောက်ဆုံးတော့ဒီဟာတွေက interlink ဖြစ်နေပြီးတော့ဒီ common pathway လေးနဲ့ common preventive ကအားလုံးပြောနေကြပြီမဲ့အလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆရာဒါအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိဆရာကပြောကြတယ်စင်ကာပူ every 15 minutes မှာလူတစ်ယောက် accessible ဖြစ်တဲ့ exercise လုပ်နိုင်တဲ့ opportunity တွေပေးထားတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကလည်းတင်ပြပါတယ်။ဒီ condominium တွေတွားပြီးတော့ခေါ်တယ်ဆင်းတယ်မဖြစ်မနေလုပ်အောင်ဒါ encourage လုပ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်နေပြီးတော့ရောက်တော့ first time ကျွန်တော် FTE ကိုကျွန်တော်ဟိုဟာလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီမှာတော့သူကကောင်းတာတော့ဘာလေးတွေရှိရဲဆိုတော့ဒီ Bangalore type တွေပေါ့သူကဟိုတော့အဖြစ်ပါဆရာကြီးကျွန်တော်တက်ကတက်စကားပြောရင်တော့ barrack Marek အလုံးလေးတွေအများကြီးနဲ့ရှိရှိတော့တခုကိုကျွန်တော်ရောက်ပြီးတော့2လ3လလောက်ကြာပဲအဲ့တခန်း library တခန်းကိုကျွန်တော်က library ကိုနည်းနည်းလေး compact ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ treadmill တွေထည့်တယ်ပြီးတော့ universal ကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့ machine ပေါ့ exercise ပေါ့ဒါဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ organize လုပ်အဲ့ဒါကိုတော်များလေးစင်ကအဲ့တော့သူကအားကာမှရှိတော့ဒါတွေလုပ်ပေးတယ်။နောက် trainer ပါပို့ပေးမယ်တဲ့။နောက်ပိုင်းအဆင်ပြေရင်ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့အဲ့ဒါတွေမကသေးဘူး။အဲ့ခန်းနဲ့ကရက်က ဝန်ထမ်းတွေလာခြင်းအောင်ကာရာအိုကေထည့်ထားပြီးတယ်။ဟိုဘက်ကအနှိမ့်ဆက်ပါရှိသေးတယ်။ပြီးတော့ပြန်သွားရင်ရေချိုးလို့ရတယ်။ပြီးရင် late ferry ဆိုတာကျွန်တော်စီစဉ်ပြီးတယ်။9နိုင်မှပြန်မလာရတယ်ကားထိုးထားမယ်။နော်အဲ့တော့အဲ့ဟာက utilization က percentage ဆရာပြောရင်တော့၄၅ရောက်ပဲရှိတယ်။ဒါဒါဝန်ထမ်းတွေကဆရာပင်ပေါင်ရိုက်ချင်ပစိုးကရောင်းကြိုက်ပြီးရိုက်လို့ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်။ပင်ပေါင်ဆိုတာဘာမှပင်ပန်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆရာ။အဲ့တော့ဒီ physically active ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဌာနတစ်ခုကို run လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ gym ကိုလာခြင်းအောင်ဆိုတော့တော်တော်လေးခက်အဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အခုကကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးကနည်းနည်းလေး update ဖြစ်ပြီးတော့တခုသွားနေတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ exercise is medicine ဆိုတာဆိုတော့ exercise ဆိုတာ prescription တခုဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဆရာဝန်တွေဒီကျွန်တော်တို့တွေဒီဒီ treatment ပဲပေးနေလို့မရအောင် ဘာလို့လဲဆိုတော့ diet ပါပါဒါကြုံကြိုက်လို့ပြောတာဒီမနေ့က dietary nutrition symposium တခုရှိပါ diet nutrition ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားတော့မယ်အခြေအနေဖြစ်လာဖြစ်လာတော့ဒီ exercise နဲ့ပတ်သက်လာရင် physical activity နဲ့ပတ်သက်လာရင်လူနာကိုကျွန်တော်တို့က assess လုပ်ရမယ်ဘယ်လို exercise ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ် exercise ရဲ့အမျိုးအစား intensity เนาะဒါတွေပါကျွန်တော်က prescription တစ်ခုအနေနဲ့ရေးအောင်လုပ်ဖို့ ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးတော့လုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးတို့ဆွေးနွေးသလိုတော့ခက်ခဲတော့ခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေကတော့မသွားလို့တော့မရဘူးတနည်းနည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်ကကြိုးစားပြီးတော့သွားနေရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီ exercise လုပ်တဲ့အခါမှာဒီဆရာဝန်ကြီးကသွားပြီးတော့ဒီဟာကိုချပြရင်နော်ဒီနေ့ OPD တော့မနိုင်မနဲ့ဆရာဝန်နိုင်လို့ကြည်နေတဲ့ခင်ဗျ exercise ပါ prescription လုပ်ပေးပါသူတို့လည်း training ပြီးကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးတော့ခက်ခဲပါတယ်ဘယ်ဘက်ကကြည်ကြည်ဘေးကျန်တန်ကျက်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ပြောသလို တိုးတက်ချင်တော့ဒါတွေမလုပ်လို့မရတော့ပါဘူးအဲ့တော့မြန်မြန်နဲ့အချိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်ချင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ခုအားလုံးမှာအကုန်လုံးက ultrasound ရရင်ဆရာတို့ကျွန်တော်ဒီပြန်လာတော့ ultrasound ရရင်ဆရာတို့ပြောသလိုအားလုံးက fatty liver hepatitis D dosis ဒါတွေရှိနေတော့ဒါတွေကဆရာတို့ပြောသလိုဒါအကျေတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးဒီ impact ကအင်မတန်ကြီးပါတယ်ကြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆရာတို့လုပ်နေရလဲ appreciate ဖြစ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ general physician ဘိုင်းကရော event တရားကိုအားလုံး တိုင်းပြည်လုံးအတွက်ဘယ်လိုနီးနဲ့လုပ်မလဲဆိုတာတော့နီးလန်းကတော့ရှားတင်ပါတယ်ရှားလဲရှားမှာပါခက်ခဲတာတော့ခက်ခဲနေမှာပဲဖြစ်ပါသေးတယ်ဆိုတာအဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခြင်းပါတယ် thank you တူတင်ပါတယ်ဆရာလက်တွေ့ซีฟัม caring for well-being